бросать концы Быстренько перечти Никому угробы Подставляйте шубы Пам-пам-пам Стреляют по хлопцы России such good tea. писать коты Быстрый и пепси И дорогу ломы Подставляйте шубы Пам-пам-пам и китов Решаем such good